ने मेरी पहली वीडियो जो देखो आज मैं एनी कोट खा लेनी है एनी कोट खा लेनी है एनी किसी ने नहीं खाती होगी जो वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करियो ये इसका ब्रेक किधर है जय महाराष्ट्र छाती फोड़ रे मेरे बाबू ये तुम ठीक हो मार साले का खोपड़ी तोड़ रे खोपड़ी